Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al Halal family welcome to the channel beautiful people I hope you guys are having yourself a wonderful day in today's video guys we're gonna react to another Mandilika circuit video this video was suggested by brother Lutfi Termakase thank you very much shukran mercy for your kind suggestion this video is again by Matthias uh, Patterson and the link is in the description in case you guys wanted to check it out so without further ado guys let's get started with this video so the other two videos that we watched, one was November 6th, another one was November 7th. This is a couple of days before that, from November 3rd. Wow, is just of the workers that are working on building the track and some of the surrounding areas. Ada yang memang luar biasa di sini. Eh, tapi sebelum kita lanjut, Ayo, silakan menikmati sedikit b rolls dari atas tandai tanah. Oh, wow. Ah. <laughs> nice. I'm gonna be pride of Indonesia. Really beautiful circuit, that's for sure. Nice. Oh man. I just love the surrounding area. It's a beauty. Ooh, it's like you're actually racing. Nice. Oh, drone flying skills, huh? <laughs> Di sini mereka sedang buat monumen lagi. Bapak-bapak ini yang juga membuat hmm. monumen di depan di mana pintu masuk. yang saya sudah merekam beberapa kali di edit eh, sebelumnya. Pasti kita ke sana nanti lihat eh, hasilnya. Tapi ini juga nice. di sini kita bisa lihat tracknya ya. They just they're putting the outline of maybe the track. Untuk tracknya. Tapi kita akan hmm. lanjut sedikit ke sini. Mereka sebelah kiri dan kanan di sini mereka sedang buat tribune untuk race ini yang superbike yang akan terjadi dalam 3 minggu dari sekarang heavy heavy machinery <laughs> These are probably the seating area. Di sini kita bisa lihat mereka sedang pasang tribun dan di sini lapangan wow keliling seluruh apa turn ini. Saya ini putaran terakhir di track ini ada tribun. Berarti ini akan tempat memang sangat bagus ya. Di sini oh wow. Tiga minggu dari sekarang akan so close to the track. Oh yeah, that's what all you're gonna be hearing. They go fast, really fast. Saya berharap saya bisa cari tiket untuk ini. Ada banyak kata-kata di jalan sudah dijual semua, saya tidak tahu. Teman sama saya sedang coba cari, mudah-mudahan dapat. Yo! Apa kabar? Sampai ke sana ya? Semua. Semua keliling seluruh lapangan. Keliling seluruh lapangan? Seluruh lapangan ya. Oh. Ini seperti tribun nice. yang tetap atau akan wow. buka tutup? Buka lagi. Buka lagi. Oh pas selesai. There is I think the resort at the back the hotel. Tetap nanti. Akan buat yang tetap nanti. Ya. Ah berarti ini sementara untuk uh, superbike. Dan untuk, untuk motor GP akan bangun yang baru berarti seperti bapak ini bilang, ini tribun sebentar. Rencananya akan bangun tribun yang tetap di sini keliling seluruh, tetapi untuk sementara kan eh, tidak sepertinya <laughs> tidak ada waktu kan dan ada event tiga minggu dari sekarang harus ada tribun berarti sekarang buat tribun yo apa panas ya panas di atas ya panas ya Berarti mereka buat ini sementara. Pas selesai Superbike, mereka akan bongkar lagi dan mungkin mulai buat tribun yang tetap untuk MotoGP di bulan Maret. Some sick superbikes. They're gonna be Ducatis and Hondas, Kawasaki's. wow apa oh duduk ya istirahat di sana ya kelihatan bagus ya tahu yuk Where, are you from? Oj, Norwegia! Norwegia! Kalian istirahat sebentar. Iya. ya. Bagus Adam ya. Luar biasa. Luar biasa, kalian ya. Oke, oke, oke. Sangat bagus. Thank you. Sempurna. Thank you. Sempurna ya? Ya, sempurna, sempurna. Sempurna, sempurna. What do you very very like from Indonesia? Oh, orangnya orangnya itu paling bagus ya. Oh. Orang ramai. Thank you, thank you. Makanan, oh, thank you. dan pemandangannya ya sangat indah. Sopan. oke. Tanah Indonesia. Okay, okay. Oh, pergi jalan Taking a break. It's hot. I love warm weather though. And in Vancouver now is getting cool. Lots of rain. Okay, sampai nanti ya. Orangnya di sini sangat ramai, sangat senang hati. Itu membuat saya senang hati. Berarti, oh, inilah atmosphere di lapangan sirkuit MotoGP sekarang pasal orang kerja. Alhamdulillah, things are getting a bit better that you know people now vaccinated they can go back to work. Not mask required at least, right? So things are slowly, alhamdulillah, returning to normal. Wow. Oh. there we go hey berarti saya mau highlight satu hal ya karena kan dengan progres ini buat MotoGP dan semua banyak fokus untuk MotoGP untuk orangnya yang sedang bangun sirkuit MotoGP tetapi ada banyak hal-hal yang sedang terjadi keliling daerah sirkuit MotoGP dan itu beberapa bapak seperti yang ini ya yang sedang buat halo halo apa kabar? It's a lot ini sedang When you're building a world-class track like that, it's a lot of moving ya? pieces. Berarti bapak-bapak ini sedang popping ya? ya popping. Sedang tutup dan membuat jalan jalan road, kaki. sidewalks, dan hotels. kan tidak menjadi headline ya. Tetapi wow. itu juga sangat penting. Soalnya Especially if somewhere is like a jungle and you have to build everything fresh, right? Run pipes, run electricity wires. But alhamdulillah, they're doing a really good job. It's starting to look beautiful. Bapak bapak ini itu bisa terjadi. Berarti terima kasih banyak untuk bapak bapak ini. Nice. <laughs> Wow. The drone doesn't take that crisp shots like the colors are not that bright like the other video we saw so that's why I'm hoping to watch it on TV with the higher end camera the TV channels use oh there we go Oh mereka sudah kerja sangat cepat yang bapak-bapak yang buat itu. Selamat ya. Kelihatan sangat bagus kalau kalian nonton ini. Berarti ini monument Pertamina Mandalika International Street Circuit. Nice. huh. kelihatan sangat bagus. Ini ada batu alam sama lampu. Saya sangat suka mereka sudah biarkan semennya natural. Cuma yang warna merah yang sudah dicat seperti di sini. Wow, that's a cool design. Selain itu semua natural. Orange. Itu saya sangat suka. Semua yang natural lebih indah ya. Berarti kita akhiri edit ini di sini. Jangan lupa like edit ini ya dan bagi ke orang lain. Tinggal 3 minggu ada race, ada superbike di sini. Oh, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu yang berikutnya. Yeah guys, subscribe to his channel. He's got really cool videos. Smash that like button on his videos too. He always puts cool, entertaining videos and I always try to watch him. um, it's always entertaining too so make sure you guys head over to his channel like his video subscribe to his channel and show him some love and tell him mr halal sent you <laughs> so really really cool i'm excited like i said uh, to inshallah have this track completed and the race to uh, start because it's going to be a really really fun uh, event and really beautiful uh, circuit so i can't wait if you guys are as excited as I am, then please smash that like button, subscribe to the channel.